аман ба ардақты көрермен ел газеті егемен қазақстанның 13 қазандағы санында сан саланы қамтыған тың танымдық материалдарға шолу жасаймыз азия 21 ғасырдың көшбасшысы болуға тиіс азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралар жөндегі кеңесте осындай ұстаным айтылды мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев бірқатар маңызды ұсыныстарды алға тартып азияның жаһандағы жаңа рөлін бірге қалыптастыруға шақырды толығырақ газетіміздің алғашқы бетінен оқи аласыз қазақта қара шаңырақ қасиетті ұғым қара шаңырақты үлкен үй деп атайды әдетте қара шаңырақтың тізгіні үйдің сүт кенжесіне табысталады алайда жаһандық жаңғыру кезеңінде дәстүр елеусіз ұмыт қалып бара жатқандай қазаққа ортақ осынау жай күйді журналист сағындық ордабеков көтерді қара шаңыраққа тән басымдықтарды автордың қара шаңырақ мақаласынан таба әдеттегідей бас басылым аймақтағы ахуалдарды назардан тыс қалдырмады соның ішінде өзектісі ақмола облысындағы жылудың жайы қылышын сүйретіп қыс таяп қалғанмен тұрғындар жылуға жармай отыр сондай ақ көкшетау қазақстандағы жылу электр станциясы жоқ жалғыз қала екен өңір билігі түйткілді түйінді қалай шешпек сауалдың жауабы аймақтағы тілшіміз байқал баяділдің жылу желілерінде ақау бар материалынан таба аласыз сондай ақ газет беті әдебиет әлемінің сырлы тереңіне жетелейтін бірнеше материалмен толықты балалар әдебиетінің бірегейі сейтжан омаровтың туғанына 115 жыл толуына арналған азамат есен жолдың материалы жазушы сайын мұратбековтің бізге мәлімде беймәлім тұсы терең қаузалған жазушы әли сқабайдың мақаласымен қатар қазақ ақындарындағы сер циклын тілші жәнібек әлиман жеткізе жазды ал бүгінде әлемнің халі қандай жер шарын бөліп жармаған екі дағдарыс климаттың өзгеруі мен коронавирус пандемиясының әлемге әсері жайлы тілші абай отар сөз қозғады 193 мемлекеттің басшылары қатысқан біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының жоғары деңгейдегі кездесуінде көтерілген мәселелерді дамушы елдердің дауысын естуіміз қажет материалынан таба аласыз Осы және өзге де мақалаларды Егемен Қазақстан газетінің бүгінгі саны мен Егемен кесет сайтынан оқи аласыз.